you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali ya. Uh, saya mengucapkan selamat datang kepada yang baru saja menjumpai channel kami dan terima kasih kepada anda yang sudah buat uh, subscribe kepada channel kami ya. Alright. So kalau anda yang belum subscribe, subscribe sekarang. Tekan button uh, subscribe kalau nak join channel membership, tekan button join di sebelah button subscribe tu ah. Uh. So kebaikan uh, menjadi member untuk channel ni apa ah, bolehlah dengar balik video-video yang sebelum ini ya so salah satu memang anda akan dapat early access lah to video seperti video yang ni um, sebenarnya kalau anda tengah tonton sekarang uh, ini sebenarnya video yang sudah dikeluarkan 2 hari lepas lah untuk member sahaja so member memang boleh dapat melihat video lebih awal lah at least 2 hari daripada public member lah. So itu salah satu kebaikan dia daripada banyak. So kalau anda nak join sebagai member, ah, tekanlah join, button join di sebelah subscribe tu dan anda lihatlah ada beberapa uh, kebaikan dia di sana dengan berbeza dia punya bayaran lah. So membership memang kena buat bayaran setiap bulan lah, bulanan lah. Okay, dan anda bolehlah cancel bila-bila sahaja, tak ada masalah. Okay, kita hari ini ada unboxing juga. Dan model yang ni sebenarnya kita dah mula menjualnya at least lah dalam 2 bulan lah ataupun sebulan lebih lah dan sekarang baru ada masa untuk buat unbox lah sorry banyak-banyak ah sorry macam ni sorry banyak-banyak ah sorry sorry sorry <laughs> macam lagu Korea dulu pula sorry sorry sorry sorry alright so kita lihat sekarang modelnya apa ah oh putih dia sebab keadaan China sekarang memang dah consider kritikal, lah. Semua pun dah takut dah. So tak nak print dah sebarang apa kat sini. So dikatakan kuranglah sensitifnya. So mereka berani buat macam ni saja. Kita lihat dah apa yang ada dalam box ni. Ah, jom kita lihat. Jeng jeng. Oh, apa ni? AK. Alright, AK daripada siapa? Ha, kejap tengok ni dulu ha, AK daripada Setesol Artinya STS lah Setesol lah STS ha, Tui Betul-betul Setesol lah STS AK So model ni apa? Model ini adalah AKM ah. AKM yang dikatakan version ketiga ah, Alright So dah tengok ah Depan-depan ah Kita serong sikit Bagi Sean tengok sikit Okay, mula-mula kita keluarkan apa yang ada dulu. So ada botol ni tak payah keluarkan Tapi di dalam botol ni dia ada dua skru Satu ni untuk ikat uh, bud Satu lagi tu kecil saya tak sure uh, Maybe ikat dia punya blowback lah Okay Dan dia ada ni uh, Ni jangan hilang Ada ni untuk uh, sangkutkan belakang dia punya uh, top cover Dan ini blowback dia Ni kepingan dia plastik saja. eh plastik saja bukan besi kalau besi ni best lah macam AK daripada rinsiang kan tang tang tang bunyi dia ada cermin mata keselamatan ini yang penting kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan di kawasan permainan eh. dan aduh ketat ah, ada Mac So Mac ini dikatakan uh, compatible lah dengan semua Mac AK STS. Artinya anda boleh pakai Mac yang yang yang model yang lain untuk yang ni dan ini untuk um, model yang lain juga cuma design dia lain sikit ha, nampak design dia dia ada lain-lain sikit kan ada garisan-garisan sikit kalau yang model yang lain dia flat alright so STS kali ni ataupun AKM kali ni dia istimewanya di dua tempat lah dua tempat lah satu memang ni ha, ni ni dia punya um, bud ni ya, seketul ni daripada besi anak eh daripada besi pula daripada kayu tau ha, anda lihat kayu betul-betul ni dan dia punya handguard pun memang daripada kayu ah. Okey. Ini satulah ke ke ke unikkan dia pada you, uh, model yang ni. Kayu handguard dengan kayu bastok. Dan yang kedua, ha, kita tengok hero dia sikitlah. Yang kedua, dia ada banyak metal part lah Metal part dia memang banyak daripada uh, model yang ni. Yang ini metal part. Lepas tu uh, dia punya ni metal part. Tapi rata-rata metal-metal dia semua pada gearbox dia. Kalau anda boleh nampak lah. Yang ni, uh, ni blowback dia metal part. Yang kalau model yang lain, yang ini gerak-gerak yang ni ya, uh, Yang tarik blowback tu daripada plastik. Lepas tu uh, dia punya metal gearbox. Eh metal gearbox pula, sorry metal gear set, uh, metal plunger T uh, dengan yang ni. Ha, dia punya ni silinder pun dia lain sikit. Okay. So ini pun banyak metal, ini pun metal, uh, trigger pun metal. Banyaklah dia punya metal-metalnya. Okay. Cuma dia tak bagi gel bore dan tak bagi charger dengan bateri. Tak ada bateri, tak ada charger, tak ada gel bore ah sebab mereka tak nak you boleh guna artinya kalaulah ada pihak penguasa yang dah mengesan benda ni so dia tak ada jabor, dia tak boleh tembak kan so dia tak ada bateri, dia tak boleh tembak kan ha, that's why dia tak ada alright, jom kita tukar kepada angle lain dan kita lihat secara lebih detail lah jom ok, so kita dah sampai di angle yang lain lah so kita lihat secara lebih detail lah Mula-mula kita tengok Mac dia. So Mac dia memang ada garisan-garisan macam ni ya. Okay, memang macam Mac AK yang betul-betul lah. So masukkan jawbor di sini. Sini ya, masukkan jawbor. Lepas tu dah tengok ni, saya rasa kita tengok blaster lah. Okay, mula-mula tu uh, ini ya, tengok fire selector dia pun memang daripada besi ya yang ni. So nampak tak? Dia punya silinder ni pun ada garis-garis punya. So lebih panggil apa dia menghilangkan haba tu lebih cepat lah panas so memang gearbox ni rata-rata dia dah memang consider upgrade dah metal gear set, metal plunger T yang patut di upgrade kan dah memang jauh dah upgrade lah kat sini banyak metal part dia lah alright lepas tu cuma yang ini je yang masih lagi nylon lah dan body dia memang nylon lagi lah grip dia pun memang nylon dan bat dia memang dah kayu sebi, seketul ni kayu ni pun besi dan bau dia wangi ya. <laughs> ha, ni saya tak masukkan habis lah sebab tak nak lah nak nanti longgarkan dia sebab unit ni masih nak dijual lagi ya. so kalau anda adalah pemilik dia kunci matikan dia lah ok tengok ha, ni pun besi dia punya panggil apa trigger guard uh, mag release dan dia punya ini pun trigger pun saya rasa macam besi lah Rasa macam besi lah ha, Cuma yang ini bukan Yang ini dust cover bukan ha, Ini pun besi Ini pun besi ha, Ini kayu, kayu betul-betul ha, Depan yang ni memang outer dia besi Yang batang ni pun besi Inner Inner dia pun memang daripada aluminium Dan yang ini dia punya panggil apa? head lah Boleh dikeluarkan dengan cara uh, Pusing macam ni lah Ada satu ni kan Anda tekan masuk ke dalam Lepas tu pusing So bolehlah anda nak pasangkan suppressor ke Nak pasangkan tracer ke Apa-apa je boleh okay. ha, Macam ni Dia sangkut Okay Okay So ada tulisan sikit kat sini lepas tu ini tak ada apa ha, bawah dia alright okay. so cerita sikit pasal dia punya uh, tempat letak bateri ya. so battery chamber dia di sini anda boleh bukakan yang ni untuk masukkan bateri ataupun masukkan daripada sini terus kalau sini leceh sikit anda kena keluarkan yang ni terus keluarkan yang ni, satu ni. Terus keluarkan baru boleh keluarkan dia lah, boleh naikkan dia. Tetapi kalau anda rasa leceh macam ni kan, ha, masukkan terus dalam lubang ni saja. Dan bateri saya dah try. Bateri AK yang biasanya kalau katakan macam ni, ketul macam ni boleh. Boleh. Okay ya. Sambung masuk. Kalau yang tebal macam ni, yang ini RX punya tak boleh. RX lah, dia tebal tak boleh, dia memang dah sangkut kalau yang kita punya Samurai memang tak boleh juga sebab dia tebal sangkut juga so kalau bateri yang seeloknya pakai bateri 11.1V lah sebab dia punya metal gear set kan ha, pakai yang ni lah macam ni yang bulat macam ni best ha, masuk ngam-ngam je nampak so saya pasangkan bateri ya. ini 11V lah 11.1 ok dalam dia memang luas lah sampai ke sini lah. semua ni battery chamber so memang banyak lah tempat boleh simpan tengok oh hilang terus dan kita pasangkan ni lah ah, tower dia ataupun anda nak tengok dia punya blowback pun boleh daripada sini je semi oh dia punya trigger respond best lah ini auto ni kalau dia tak habis kan dia tak habis balik lah pergi kepada semi ha. memang biasa akan macam tu ok ok bunyi dia memang kuat lah dan kita masukkan yang ni dia punya top cover di belakang ni ada satu macam spring lah dia akan kuncikan alright Mac seperti biasa AK punya Mac masuk di belah kiri dulu baru anda naikkan dia. Okey. Ada tak Mac Prime? Ha, ada Mac Prime juga. Ada Mac Prime ah. Ha? Okey. Jom kita timbang. Keseluruhan berat 1.8 kilo ah, ha? 1.8 kilo. Consider okey ah. Ha? Bau dia memang wangi ah. Perasan di tangan ah, you pegang benda kayu kan, real macam real lah. Oh. Cuma saya tak sure kenapa dia ni tak buat hitam lah. Kalau dia hitam dia lagi cantik. Ni coklat saja. Pasang di tangan. Hu, ini licin. Licin dan bau kayu tu kuat. Ha, ni pun, ini agak kasar sikit tetapi okey lah. Kayu kan. You pegang sesuatu kayu lah. Hu, dia rasa lain macam lah. Ha, kegaran dia pun okey. Dia punya blowback lah maksudnya. Okay, jom kita ukur kepanjangan dia Lepas tu kita pergi kepada close up sikit Dan kita buat FPS testing lah Total panjang Ini AKM lah 88 cm 88 cm Okay, kita pergi kepada close up Dah habis close up, kita pergi kepada FPS Okay, so ni saya dah masukkan Jaobo ah. Uh, ni daripada Samurai Meteor ah 7 ke 8 mm Jaobo ah. So seeloknya anda rendam lah Jaobo anda kalau menggunakan Samurai ni 2 jam setengah lah. 2 jam setengah toskan air uh, dan boleh simpan kedap udara ah. So masukkan pada blaster. Kiri dulu baru kanan dan dia ada Mac prime ah so prime dulu oh Mac prime dia punya bunyi pun boleh tahan eh. alright jom kita test fps ah sekarang ini adalah semi jangan nampak ah semi ah semi Okay, apa nak detect lah sekejap sekejap alihkan sikit ke belakang belakang sikit lagi-lagi semi eh sebenarnya setiap tembakan tu saya merasakan ada gel bow keluar cuma tak tahu kenapa dia boleh detect tak boleh detect macam tu Ok tak apa kita alihkan kepada auto Ini bateri 11.1 volt lah Ok kita tengok lah uh, Dia dapat 14.5 lah Dia punya rate of fire Dan average ah, di sini Dia tulis 334 saya nampak banyak 289, 299, 300 lebih pun ada 286, 300, 319.292 Okey, boleh dikatakan saya nampak di sini ya data ini menampakkan average dia lah 290 At least lah 290 lah Okey, kita jumpa balik di belah dalam Okey, so dah tengok performance dia kan FPS memang average lah 290 lah saya boleh kata kadang-kadang dia hit sampai 300, 310 dan dia drop balik 280 macam tu. Uh, size gelbo ada sedikit kena mengena sebab uh, ah, gelbo yang saya gunakan tadi agak kecil sebab gelbo yang saya guna tu dah rendam at least dalam seminggu lah. <laughs> So saya biar aja sebab saya nampak masih lagi okey. So kontrolkan gelbo anda dengan masa 2 jam setengah kalau menggunakan uh, Samurai Meteor. So memang dapat uh, size jawbor 7.1 ke 7.3 saya rasa itu terbaik lah. Dan so far bagi saya model AK yang ni antara yang paling best lah. Antara yang paling best dari segi performance lah. Okay. Kalau nak bandingkan dengan Renxiang, Renxiang pun memang sangat best tetapi Renxiang dia uh, best pada bahagian blowback. Dia punya blowback daripada Renxiang memang tak ada tak ada tak ada brand lain yang bukan kata brand AK saja memang tak ada brand lain yang boleh kalahkan Renxiang tetapi yang blowback blowback kuat macam tu kan uh, dia akan menyebabkan performance dia kurang sikit kalau anda nak upgrade semua pun memang kurang sikit dan juga susah nak buka kalau yang model macam STS yang ni sebenarnya daripada anda nak buka semua ni kan senang je dan memang dia sudah siap full upgrade lah tak perlu apa-apa lagi lah cuma perlu maintenance dan juga dapatkanlah satu hook up yang bagus untuk dia dah boleh dah cun dah alright dan dengan kayu-kayu lagi dengan banyak juga metal-metal part yang kecil-kecil semua ni kan memang menampakkan uh, sangat menarik lah kalau anda nampak pun anda tahu kan dan dia punya uh, wood grain ataupun design bukan design lah dia punya garisan-garisan kayu ni setiap satu adalah berlainan sebab memang kayu betul ya ni so memang unik lah memang unik kalau di print ataupun dibuat macam plastik semua tu memang design dia sama saja kan ha, ini memang unik memang hanya satu saja di dunia sebab dia unik lah betul so memang consider menarik lah kalau kepada sesiapa yang nak uh, dapatkan model yang ni cuba cek di sini ya kalau anda perasan memang setiap video yang kami buat sekarang dah ada website ya website di bahagian atas sekali dan juga kalau anda tak boleh nampak di sini lah katakan anda check lah di bawah description lah juga ada menulis uh, di mana boleh dapatkan link untuk website kami ni Okay, saya seingat saya model ni masih lagi ada stok tapi tak banyak kalau anda memang nak cepat-cepatkan lah ya alright so um, untuk pengakhirannya saya rasa kita jumpa lagi lah pada video akan datang kepada anda semua yang belum lagi subscribe jangan lupa untuk subscribe kalau nak join membership kami untuk menikmati kebaikan-kebaikan dia tekan button join sekarang tekan button subscribe sekarang ya dan jangan risau kalau anda tak join pun memang anda boleh lagi menikmati ataupun melihat semua uh, video-video uh, yang kami publikkan ataupun kami publishkan untuk publik lah dan memang untuk membership ataupun channel membership akan ada video yang tambahan lah macam uh, behind the screen ataupun uh, Q&A ataupun live ataupun adalah sedikit kelebihan dia berbanding dengan public lah that's why dia kena berbayar lah bukan suruh anda join uh, ataupun paksa anda join ataupun anda wajib untuk join yang membership bukan kalau anda rasa selesa uh, anda join lah kalau tidak anda boleh teruskan subscribe dengan menyokong Blaster Mania dan kami akan terus setia ataupun kita pun akan terus menerus uh, membuat lebih banyak konten uh, pada masa akan datang kalau boleh dapat plaster lagi daripada China. Okey, dah cukup banyak hari ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!